amor de corazones, pero no esperar. Y ahora solo quiero recordar todo lo que fuimos para renunciar a este dolor. Y otra vez me queda la historia que no quise ver. Quedan cicatrices que nunca cerré. Lo que no me dices, ¿cómo lo sabré? Porque te complicas, solo mírame. Porque tanto esfuerzo si yo ya lo sé, ya lo sé. Solo puntos cosas y ya déjame. De nada me sirve ver lo que tú ves, que tú ves. Ya no digas nada, no vas a volver. Nunca piso freno y no voy a caer, a caer. Tal vez no fui bueno y no lo sabré, lo sabré. Me sentí culpable y tú te sientes bien. Si fallé lo siento, pero tú también. De morir lo que yo siempre amé Ya no digas nada, igual te perderé Baja la mirada para que no duela ver Que cierras la puerta para no volver otra vez en que fracaso vanamente otra vez beso labios que me mienten Por complacerte me esforcé ya suficiente Te olvidaré aunque dolerá seguramente Ausente, estabas para mí constantemente Realmente, tú nunca hiciste lo suficiente Ahora no digas que te arrepientes Si tú nunca me quisiste, eso fue evidente Hiciste que me sintiera como si fuera el culpable Llorar todas las noches se convirtió inevitable Las tardes de pelea parecían interminables Que lo nuestro terminara era lo más probable Fuiste la responsable de sentirme miserable entregué toda mi vida y así vienes a pagarme No quiero verte más así que vete y no vuelvas Porque es demasiado tarde Ya no queda nada